次收睇老仔讲车啊，非常之开心。上一次系咪我拍嘅诶 s w i t 同 m a s t e r Three 咧，就个个成绩几好，同埋得到好多人嘅诶回奖，俾我哋知道啊。我哋拍嘅嘢咧系其实系几啱佢哋嘅。你哋要睇我哋做车嘅，即系我哋做呢个 video 嘅，都好开心。我哋想诶想维护翻我哋咪李 s i 讲车嘅 culture。 系嗰啲所谓嘅韩国双头车，俾钱讲到呢架车天花龙凤，但系我唔系。我哋扭仔讲车，我哋嘅數根系咩？如果你唔想买错车，就要睇扭仔讲车。咁今日讲啲咩咧？紧要咯，几经辛苦之下嚟到呢度揾到三架车，游落水咁樣样啦，真系冇办法。你睇我晒到成身汗，我嚟嚟睇下我哋今日嘅主角，你山有未啦？ 其實今日想講嘅其實同上一集差唔多嘅喎，係越經典。點樣咁講咧？好多人成日都問嘅，邊一架好啲啊？依架抵唔抵買啊？咁嘅樣，誒，我答你唔到喎。試完咗咪答你咯。第二架，安達仕，第三架，誒，Toyota Vios，三架車都係原裝，係一百萬先原裝，冇改過任何嘢，原廠大啊！ 咁我必须要强调一样嘢就系，今日呢个 test 系绝对系公平嘅。狗仔讲车，今日讲嘅就系呢三架 SUV 牛味啦。我哋同上一集一样，有五个 test。第一个系 p o s t test，第二个系过啲 r o a l test，第三系 cornering test。 r g t e s t 仲有零到四百，变咗 test 嘅。咁样我喺讲解呢三架车之前咧，我哋嚟介绍一下今日我哋嘅车手嘅今日唔係我，因为我要负责揸机。OK，嚟欢迎我哋嘅 Henry。咁点解我哋会有呢个扭仔讲车？就系要俾你一个好确实嘅答案。边一架车系永久嘅同级啊？唔好讲越级。OK，我哋嚟睇翻三架车做 mo test。 n 砖同埋压箱系冇关系，最大嘅重点有几样嘢，第一，suspension，两个都系诶 five p e r c e n 三个都系 m i v e p e r c e n 三个都系碳纤维，OK，第二啊，车身高度好重要，三个其实都系咁上下啦，再睇翻落去嘅话，宽度咁上下，长度都系争冇几远，但系轻度咧又咩啦？ 成百八十幾噚嘅輕，差唔多七十幾八十幾噚。我基基於我嘅經驗嚟講，誒一架車穩重，要做我呢個 test 攞到好成績嘅話咧，車重係比較重要車輕究竟攞唔攞到好成績咧？我都唔知。咁今日我哋試下。再睇翻落去就係 U base 一樣啦，大家都咁上下啦。太約咧就係誒同埋同時係佢十五吋，而家都係十五吋。 最緊要嘅係 stability，一樣有 v s a v o s 佢有自己嘅 VSC，同埋亦都有 traction control。但我想講喎，一架咁細馬力嘅車要 traction control 嚟做乜咧？我就覺得有啲多餘啦。但係你諗翻轉頭，有時行到啲有沙嘅路啊，你要踩油嘅時候，咁佢都有一定嘅幫助嘅。但係你種實際嘅用途，有啲多餘啦。有個冇啦，係嘛？有咩啦？就乜都冇。 咁我牛尾啦，乜都冇咧，其實都唔係新鮮事嚟嘅，全行都知嘅。B 式蚊入邊係淨係牛尾啦，係冇呢個 system，但係冇係咪一定垃圾，一定係唔好咧？唔一定嘅喎，試咗先知嘅嘛。 首先我哋讲下 l m e r a 啦，佢系冇任何嘅 set y feature 嘅，佢做到六十七佢 m 边得中两个宽嘅，咁其实佢嘅表现已经系非常之好噶啦，其实真系一啲都唔差嘅。咁其余两部车咧，大家都系七十几 m 米得过晒嘅，但系咧，Vios 就中两个宽，同 l m e r a 一样，set 啲咧就中一个，所以到最后咧呢个 most 咧都系 set 啲比较优胜嘅，但系。 由美拉嘅成績真係令我有啲意外。 咁一二三四嘅一二三先啦，我嚟講都係蝕啲 body roll 最少嘅。咁第四咧，竟然係 L 美啦最少喎。我嚟睇翻，嗯，第一、第二、第三都係 Vios 包尾嘅，即係講話佢 body roll 係最多。L m r 啦係排第二嘅，稍為好過啊 Vios 少少咁啦。其實 Vios 咧真係令我好失望一下啦。 點解咁講呢？當我做資料搜集嘅時候，我就去到代爾達嘅官方網站啦。咁樣我一打開佢嘅 spec 嚟睇嘅時候，其實代爾達係寫住大大隻 stabilizer bar。其實呢樣嘢又唔係咩新鮮事嚟嘅。其實而家好多新嘅車都會配備 stabilizer stabilizer bar 俾你嘅，即係 n d bar。你哋前面咧係會有 n d bar 嘅，但係佢嘅 website 寫住大大隻喺嗰度。 其嗰兩個嗰兩台車，CD 同有咩係冇嘅喎？咁我諗到嘅就係，喂，你寫出嚟做乜啫？除非你有個人之處先寫出嚟啦，啱唔啱啊？咁你寫出嚟嘅原因，但係我 test 到你係咁渣喎。我唯一諗到嘅就係，佢可能寫出嚟俾一啲唔識車嘅人睇到，哇，喂，多條包啊，喂，好嘢啊，喂，屌，你阿星，多餘啦。所以呢個回合，CD 係第一。 有咩啦？系優勝咁勝出呢個跌晒眼鏡嘅 Vos 嘅 Vos 係第三啦，包尾啦。 test 又完啦，咁样个成绩依然系蚀啲优胜嘅喎。睇翻嗰个成绩单真系无可否认，蚀啲呢部车的确系好似诶我哋嘅车手话斋好听话，各方面嘅嘢都比另外两架车好，但系成绩单出嚟嘅话，弱势好啲。但系点解会咁样咧？有时有好多嘢我哋真系答唔明。 所以我哋老仔讲車先至有存在嘅價值。後面啦做到三十六、三十七左右啦，佢嘅诶大咧就開始線啦，就開始入唔到彎。u s 咧就做到接近四十嘅，我哋就三啊九、四十，當佢四十，OK。佢嘅 traction control 咧就已經好 active 咗啦，我嘅比友咧就比唔到。c d 系係做到四十二到四啊三嘅喎，咁好四啊二到四啊三咧，佢依然都幾穩嘅。 佢又冇乜線啦，但係係 traction control 鎖咗個 speed，佢已經係再上唔到噶啦，一上去就停，一上去就停。所以而家咧呢個 test 唔係講話邊架車比較勁啲，邊架車比較 control 各個快啲，係想帶俾你個信息係呢架車嘅極限喺邊度。咁樣你哋誒，當你哋喺公路上嘅時候就要注意下。 消費者，你哋自己睇下成績，你哋自己決定去買邊個啦。 消费者，你哋自己谂一谂啊，究竟边一架车比较好停 o k 好啦，仲有最尾一个 test 啦，其实系零四嘅。咁零四咧呢样嘢咧，无可否认咧系两个关键嘅啫。horsepower 啦，车重啦，同埋瓦箱嘅啫。瓦箱方面咧 c b t CPT 四 AT 四 AT 就明显输蚀啦。horsepower 佢又输蚀喎。 个一百二十啦，哇几大下噶，足足大咗佢哋十几匹嘅，一零七、一零二、一百二十。睇翻个车重，两个都系差唔多，但系诶尾啦，有成六十 kilo 嘅 advantage。究竟六十 kilo 保唔保得翻个 horsepower，同埋够唔够得翻佢嘅牙箱嘅缺陷咧？我哋嚟一齐嚟睇下。走。 我入到噶。o k OK OK 啊 b 啊，哇 OK。 咩啦？起步竟然可以爬 Vios 喎，应该系车轻嘅关系啦。咁而家 Vios 同 CD，CD 咁大 house 车重全部一样，但系车手比我重三十 KG，呢三十 KG 又唔有影响咧？喂，OK 啊三十 KG 冇影响喎。OK，我嚟嚟试啦。 零四 test 众望所归，c 啲系最快嘅，系都几快下嘅，讲真。咁佢大佢哋十十几个码力，十三，但系呢个十八，佢嘅距离系可以用秒杀嚟形容嘅。咁诶，后面啦同 V 一试嘅时候咧，有一个少少嘅诶，俾我有多少惊讶嘅就系有冇啦，车身轻。 起步幾然可以湯 Vios，但係去到中段大概係六十三度瓦左右啦。咁樣 Vios 就開始 catch up 翻啦，就開始追翻上去啦。咁樣到最後咧都係 Vios 贏，但贏多啦。試啲贏 Vios 就幾多下。经过一轮嘅比试之后， 大熱，喺喺睇坐到，系 CT 勝出嘅，CT 係贏咗 m o s e s s 基本上每個 test 都贏曬，係嘛 m o s e s s o d y r o l l t e s t c o n v e r i n test，break test 都贏喎，哇，同級嚟講最強係佢嘅咯，冇嘢好比嘅咯，咁其實又唔可以講最強嘅，因為我哋冇試到 mast，原因係車唔同。 咁呢三架車比較多人講嘅，即係經典啊，每個月啊每個禮拜都入。埋。我哋先試咗先，三架之中佢個任何方面都好，佢係最好嘅。消費者你哋自己睇啦。咁樣今日唔係我揸車，我想睇下肯唔肯揸車，佢有咩感覺對呢三架車？是啲形曬，你點樣講都好，是啲形曬起步又好。 你加速，你打 b r e a k 你拐弯，全部样样都赢晒。比较 Vios 同埋奥美拉拉呢两堂嘅话咧，其实呢两个好相似嘅，价钱方面都好相近。价钱方面，因为呢堂车已经差唔多接近，因为呢台车我哋卖嗰阵咧系有 G S D 啦，已经去到大概九十六千几啊，接近一百千啊。呢价咧就大概几多啊？八十五千左右。 你依架咧應該都八十三、八十四咁樣，啱啦。So 如果你愛比較嘅話，事實應該 m a s t e r w 都應該會喺度嘅，尤其係長尾嗰款啦。因為 m a s t e r Two 嘅話如果冇錯都係八十出多少，接近九十啦。八十七、八十八咁多，接近九十啦。OK，但係冇變啦，我哋而家有一場試 D，有一架 y o s 买救啦，咯！可以讲一样嘢咧，系如果你真系揸得舒服、安全、安全嘅话，依然系蚀啲蚀啲。你你好简单嘅，卖车嘅朋友俾多少少，攞好啲啲嘅嘢，好唔好？ <laughs> 啱唔啱？但系亦都唔可以讲话佢哋唔好，只不过真系你用多啲嘅钱荷包啊嘛，有边个边个荷包有嘅话，唔想买好啲咧，系咪先？但系如果系价钱一样嚟讲嘅话，呢个唔好讲住先。 兩價嚟比較，但係依然係 Vios 比較好啲。咁好，消費者你哋自己要衡量啊！今日扭仔講車就到今日啦。如果你唔想買錯車，記得一直收睇我哋扭仔講車。多謝曬。